serdecznie, moi kochani fani. Jak widzicie, właśnie jesteśmy, jestem już właściwie po realizacji klipu. Jestem sam, no bo wszyscy już byli tak zmęczeni na planie, że już po prostu poszli sobie do domu. Y, a ja bym chciał jeszcze raz y, podziękować wszystkim y, statystom, statystkom, modelce, modelowi, ekipie filmowej Star Media, a także Radkowi Kaleckiemu, właścicielowi klubu Explosion, najlepszy klub na świecie. Y, no i cóż, y, zapraszam y, serdecznie na premierę, która odbędzie się już, już, już tu już niebawem. Pozdrawiam Was gorąco. Przepraszam panowie, co panu, co, co tu się dzieje? Patrzę, naprawiam windę. <laughs> tam nic nie trzeszczy. Przepraszam, chciałem cię spytać, czy, czy ty w ogóle dasz radę teraz zagrać tą rolę? No jakoś może no. da. Tak, znaczy, tak? Tak? Jak mam z poważaniem? No, no, no. Mina poważna. Chcesz mieć okulary? A, e, o, o, no, o, o, o, o. To właśnie. <laughs> Aż ci spadła tak. I nie, była prosta. Nie, no zajebiście wygląda. nie, od razu wciśnijmy w ten No zajebiście wygląda. Raz, dwa, trzy i... Raz, dwa, trzy, A głowy prosto na mnie no. i bez uśmiechu. Raz, dwa, trzy, cztery. raz, biodrami. Głowa prosto, bez uśmiechu. Bez uśmiechu.